Assalomu alaykum aziz do'stlar. Surash bitta-bitta videoni to'xtatib like bosishni, ya'ni sizlardan iltimos qilaman. Hammangizni omad tilayman. Hozir o'yinimizga qatnashish shansingizda hali ham bor 163 dona biletimiz qoldi. 27-o'yinimizda obsh biletimiz 599 edi, priz 63 ta. Glavni priz 1 dona 100 ming rubl, 1 dona 50 ming rubl. Ikkita glavni prizni ham nasibsa promo efirda kartalaringizga taylab beramiz. Yana 10 mingdan, 7 mingdan, 6 mingdan, 5 mingdan, 3 mingdan, 2 mingdan pul konvertlari bor. Kartaga xurshid deb chiqadi, bileti narxi 500 rubl. Xaz jo'natib sahran chek qilib tashlasangiz, o'yinga qatnash shansingiz bo'ladi. Agar 2 soat ichida to'yib ketsa, shuna bilet ro'yxatini chiqaramiz. Bugun kechga finalimiz bo'ladi. Bo'lmasa ertaga aniq finali. Bemalol bilet olib o'yinga qatnashingizlar. Albatta o'yinda shans juda ham katta. Xudo xolasa kim o'tib olsa, promo efir qatti kartotonik to'lanib zonadan metem. ҳарду главни приза яъне бози ба 163 э, дона билеташ мондааст обши билеташ 599 дона приза 63 дона шахсиятое ки намедонад обши билеташ ями приз ҳарду главни приза прамои фирқати картатона гузарона метаем як дона 100 0 рубл як дона 50 0 рубл бо 10 0 бул 7 0 6 3 2000 пулои конверти максимали пази шавад ҳамин багано финал мешавад набошад пага аниқ финал мешавад ҳама тома бурдбори карта ба номи хуршед нархи билеташ 500 рубл супет карда билет бигирем битта битта билет алингизар дигарлар оинда шанс prosa bomba. Albatta bu o'yin prosa sizlar uchun keyingi o'yinimizda xudo xalagan bo'lsa mumkin biletimiz ko'payib mashin qo'yishimiz, ya'ni mumkin Toyota Camry'ni qo'yamiz, xohlasangizlar Mercedes Sechka'ni qo'yamiz. Barchangizga omad tilayman. Bitta-bitta iltimosim sizlardan like'ni unutmangizlar. Bir like bossangiz bizning efirimiz, ya'ni tarqalishga yordam bergan bo'lasizlar. Hamma tomon burtbor izyot. Hazor rahmat Baroy dasturdan Baroy, ya'ni men minnatdoram. Yakta-yakta like boboga hadman mezanim Sheroy Alloh. Bitta iltimos like bossangizlar. bitta biletdan o'yinga qatnashing. Xudo bersa bittadan hayotingiz 3 oyga oldinga zinglab ketib qoladi. Albatta 100 ming rubl bo'lsangiz 3 oylik pul ishingizni urib olasiz. Barchangizga omad tilayman. Albatta 100 ming rubllik bor, 50 ming rubllik dana qolgani 10 mingdan, 7 mingdan, 6 mingdan, 5 mingdan, 3 mingdan, 2 mingdan pul konverti bor. Bilet atiga 500 rubl, 500 rubl evaziga bir omad sinab ko'ring. Ol xudo beraman desa, shunday berib taylar o'zingiz hayron qolasiz. Hammangizga omad tilayman jigarlar. Ketdik faqat gazini bosamiz. Bugun kechga finalda o'tkazamiz. Hamma tomon burt bor, yo'q.